Wow. <laughs> Zo droog, Surprise, motherfucker! Oh, wat? Ah, kak! Wat doet hij? Ew. Ik wens je veel succes, jongen. Oké, <laughs> ik help hem nog wel even met die. Ja, inderdaad. Ik, uh... Nou, kun je mij ook eh, veel succes wensen anders? Ja hoor, ook nou, best wel. Oh, achter. Hier, hier, hier, Robin, hier, Robin. Wat? Hier, Robin! yes. Nou! <laughs> ja, nou, dat mag ook wel een keer. Ik ga mijn ulti doen. no. GG. Well played. Bad, game zegt well op GG. <laughs> ja, ik zei dubbel. Dus ik krijg nu dubbel zoveel honor. Zo eh, Oké, ik je krijgt een, een, friendly voor mij. Nou, kijk, dat bedoel ik. Let's go, let's go! Let's go, let's go! <laughs> Welcome to the, to howling. Surprise, motherfucker! <laughs> Oké. Nee, duidelijk. <laughs> nee! <laughs> nou, dat was mijn ult. <laughs> ik zo terug. Ah, leuk geprobeerd. In ieder geval. Dankjewel. Nee, Luxu! Ha, baited! baited! Inderdaad. Ja hoor. Nou, laten we die Alkitop maar weer pakken. Oh, shit. Ah, fuck! Ali Akbar! Zo. Yes! I have the kill. I got a kill, you bastards. <laughs> That's wow. right. natuurlijk. Red ik het nog uh, voordat de, eh, de, de, de... Nee. Nee. <laughs> nee. Stefan, had ik nou gezegd over die chips? Sorry. Tut. kan jouw hamer dit ook? Ja, tuurlijk. Laat maar zien dan. Oké.